何やらかしたんだいるここいるえー、燃えてる燃えてる次えっ降りれる降りれる降りよう 降よ落ち着いて降りよう落ち着いて降りようやばい降りよう降りようはよはよどうはよどうはよ落いで持ってんだよ前行こう前前前行こう前行こう 快点！